di Kampung Pambangan, Pulau Kimanis. Ah, jika anda menyaksikan ah, klip tadi, ah, itu merupakan pengalaman masuk ke jalan daripada jalan besar, jalan ke Kimanis ke Ningau menuju ke kemari dengan satu jalan alternatif. Sebenarnya itu jalan apa betul? Jalan apa? Ke Pohon Kata, Kampung Nurang Pak. Aa, jadi tapi menghubungkan jugalah ke Kampung Pembangan di sini. So banyak uh, uh, apa uh, jaringan jalan yang perlu di perlu yang perlu di apa uh, dibangunkan uh, mungkin mau diturap ke atau mau di bagi simen bagi yang uh, yang uh, apa yang curam so, ada bukit-bukit juga sana. Okey, sekarang kami mau menuju ke dari pambangan aku pergi uh, ah, jalan ni tembus SK dah ingin kan kalau saya, saya tidak silap <laughs> Saya sekarang berada di Jalan Lama Ulu Kimanis uh, Iaitu jalan ini merupakan uh, jalan lama Menghubungkan antara uh, Batu 14 ke Ah, pengawan So di antara jalan ni ada beberapa buah tempat yang kita tuju Iaitu uh, kampung uh, Sembiling dan juga Viking Beberapa tempat lagi lah di kawasan dulu ni Dan uh, ya lah nanti kita akan tengok uh, macam mana keadaan jalan di sini handphone pak. Handphone apa? satu ni baru padang Oh, baru bertimbun lah, Kita tu ha? dia untuk bawa tu, ah? Kita tu dia yang bawa tu. Oh, ini yang di rumah tu. una mano Remember, just as the new season began, Vanderbilt leaders, Magali, Cooper, evaluate SPR in www.spr.gov.ny. Cooper, download product deducted by SPR, Magali Open Girl Solution. Second, learn from the English, I thought that it, Vanderbilt, Vanderbilt, Vanderbilt, Vanderbilt, Vanderbilt, Vanderbilt, Vanderbilt, Vanderbilt, Oh, yang sakit kan? Yang di siling ya? daftar pemilih pinjam raya. Kalau kamu masalah, kusah, download